カルダノとエイダを知ったきっかけっていうのは何だったでしょうか、えー、私の場合は、えー、ある勉強会で、えー、有力な暗号通貨があるということでカルダノを知りましたはいどうぞ私はあの テッドでテッドという英語の勉強をしていたんですがその際にチャールズ・ホスキンソンがあのこの暗号通貨についてもうあの熱心なスピーチをされていたのでその頃から彼があのどんなふうなものを作るのか楽しみにしていました当時のチャールズ・ホスキンソンどんな感じでした若くて早口であのもうなんかもうあいわゆる頭のいい人ってこういう人なんだろうなっていう感じの方でしたねただ笑顔はありましたあ 今体のどう思われますかいやあの非常に最有望な暗号通貨ということで今いろいろな暗号通貨が出てきてますけどねその中でやっぱりあの研究人だとか、えー、非常に有力だと思うので非常に将来が楽しみです、はい、どう思います、はい、あのあの若いチャールズさんがどんなふうに育ててきてどんなふうに大切にしてきたのかこれから楽しみですこの体の、はい、エーダを知ったきっかけっていうのはどんな そうですね、えー、Facebook、SNS でまあ、いろいろこう見てたときに、なかなか面白そうな記事が書いてあるなと思ってます。はい。はい、えー、Facebook でそういう情報があったんですね。えー、そうですね、Facebook で体の自体の情報はないんですけど、はい、暗号通貨に対する情報とか、そういうのを見てたときに、からの配慮です。はい、あそうですか。そこではちょっとグループみたいなのがあったんで、はい、でそれでちょっといろいろ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 持ってきてですね、パソコン持ってきて、えー、管理することができて、僕一人だとちょっとできなかった部分が、いくつかあったんで、はい、はい、あのすべて解消できたんで、はい、体のとか A だってね知ったきっかけをお聞きしてるんですけども、どういうきっかけで、えい、体のことあの知り教えになりましたか。はい、そうですね。あの暗号通貨という言葉さえも よく知らない頃に、えー、知り合いに、えー、声をかけられまして、えーまあ、こう言ってはなんですか <laughs> わけわからないうちにすごい可能性あるのかなとそんなあのインスピレーションだけで買っちゃいました。直感でピピッときて、はい、そうですあの体の興味持っていただいたんですね。すねはい、はい、今回何か一言体のに向けて何かあります？そうですね。もう。 上場したと聞いてにわかに現実味を自分で感じて <laughs> あの現金なんですけどこれから本当に期待してますこの体のを知ったきっかけってどうなったんでしょうかある SNS で知り合った事業主の男性から教えてもらいました、はい、で今ですね体の、まあ、どう思います体のにメッセージというかどうどうでしょうか 初めは半信半疑だったんですけども関わるうちには本当にすごい団体だなと実感してきてますありがとうございます今後も体を応援してくれますかもちろんですはいどうもありがとうございます